тогу арталаада магнит жебелери ар башка жайгашты темир таарындылар аркылуу сүрөттө тогу бар катушканын талаасын көрүп турабыз катушканын ичинде магнит индукциясынын сызыктары бири бирине жарыш жайгашкан ал эми аягында ажырап катушканын сыртында жабылууда эгерде тогу бар катушканы илип койсо анын бир аягы түндүккө карап башка аягы түштүккө карагандай айланат эгерде катушкада токтун багытын алмаштырсак анда ал градуска айланат